This silent treatment. <laughs> Man, I mean, I forget my own birthday if she didn't remind me when it was. You should just apologize to her. I just... Last of Us Two》的世界，开杯可乐。现在我是进入到了和 Tommy，呃，两年之前 的一段记忆闪回片段，刚刚好像漏了几句这个台词，再来一次。s silent treatment, man. I mean, I forget my own birthday if she didn't remind me when it was. You should just apologize to her. I just 跟老婆吵架了。Okay, what's going on? Nothing. Why? I can tell when you're off. <sighs> Just got some stuff on my mind. You let me know if you want to talk about it. Okay. Got stragglers. How many? Just a handful. You want to give it a whirl? Are you sure? Well, I'm feeling generous. <laughs> yeah? See that sign there? Red one? Try hitting that. Good way to draw them out of wherever they're hiding. Got aim higher. Leave the bullet room to drop. I see. There you go. Well, control. Ah. Let's clear them out. There you go. Shit. Make sure to compensate. Gotcha. That's all of them. Usually more over this way if you want to keep shooting. Okay. Where are they coming from? Hordes like to move through this area in winter. They always end up leaving behind a few stragglers. They do the same routes every year? Like a migration or something. Hmm. What's that about? Well, when the barometric pressure reaches a certain temperature... Shit, I don't fucking know. <laughs> Check out the shed. Looks like they're moving downhill. Why? Hmm. Uh, dead animal. Look up by the top. They're munching on that deer there. Guess they're hungry. You're natural. I'm counting three. Ho ho. You know the what you think? Beautiful. Spotting two still. You're really good. I'm impressed. Mm. Looks clear. Bet there's some this way. something by the ski lifts? Look way out there. Under those gondolas. By that tower. to tell Joel about this. I'm not seeing any more. Yeah, me neither. All right. Sit in. See if Joel's back. Sure. Hand her over. Hey, thanks for that. It's just what I needed. Sure. Ladies first. Tommy 教的我狙啊。I'm not supposed to say anything, but Joel's worried about you. There's, there's nothing to worry about. Well, I'm sure there isn't. But if you don't talk to him, he's gonna think something's wrong. I talk to him. Well, you have to do more than hi and bye. <sighs> okay, I will try. That was y'all shooting oh. up there, right? Oh, oh just some stragglers. Ella got to try out my scope. How'd you like it? Yeah, feels good. Oh. I see you've, uh, you haven't gotten around to changing the string yet. I didn't know I was supposed to. <laughs> yeah, you, will uh, we'll get you some new ones. <clears throat> well, there's that music store down there. I bet they got guitar stuff. I mean, that area's long overdue for a sweep anyway. <laughs> No. i keep watch. What do you say, kiddo? Ganga. And that's our cue. Are you sure you don't want to come? Get on now. He's waiting. Okay, let let's go. All right. Follow me, kiddo. So, you and Tommy cross anything when you was out? Just the few we saw from the ridge. You? Uh, you know, found two runners in a house. Jesse tells me you're handling your own quite well on the group patrols. Hmm. He's even recommending you for paired patrols. Well, I think you're still a bit young for it. I'm a better shot than almost all of them. And I have more experience than most of the new recruits Look, who've... you think you're ready. I trust you. Okay. Thanks. You just do me a favor and start with the shorter routes for now. You know, see how you handle them. All right. Hey, you remember those, uh, Savage Starlight comic books that you're into? Yeah. Tommy and I found some when we were moving through that school the other day. Did you like them? Well, you know, it's not really my cup of tea, but... Dr. Daniela Starr, I mean, she's pretty... She's a savage. Well, what she does to Captain Ryan in that <laughs> death match... Whew. Yeah. I mean, he definitely deserved it, but that was a nice twist how they escaped them. <laughs> You're funny. Music store's up that way. We're gonna have to leave the horses here. Yeah. Sounds good. <sighs> Hey, Shimmer, don't get into trouble. There's that music store. Mm, yeah, I see it. Joe. You need a boost? I got it. <laughs> uh, I don't think we can go this way. What? Damn. Used to be able to swim across this. Okay, so now what? Well, if you're up for it, we can try cutting through that hotel. I'm up for it. be something. You think you can fit in there? Well, it's worth a shot. Ooh. Careful now. Yep. Eh, 我怎么倒着进去了？还可以这样的？ 开个门啊啊！Well, hello. Howdy. You impressed? No. You're just too skinny. You need to eat more. <laughs> You're welcome. place is giving me the creeps. I think I see a way through, but we got spores. Put your mask on. Ugh, do I have to? It's just us. What if we run into someone? Okay, fine. You gotta be smart about this. Stop wearing that mask, kiddo, and eventually you're gonna slip up in front of someone you shouldn't. I've never slipped. You ain't told nobody, do, have you? Not Jesse or Dina or... Of course not. Okay, good. You ever been in here before? patrol the streets. Feeling like a bit of an oversight now. Maybe. Hmm. Looks like it was shot a while back. When did the last patrol go through here? I'm not sure. Is it one of us? <sighs> Only people went missing from Jackson and teenagers from last year. This one's too old. I would just roamed in. This way. 包扎一下吧。 no strings for today. Could have said it better myself. It looks like it might be something. freaking did it. Oh, 真的不知道这怪有这么厉害嘞。You good? You know, than being really old. Ain't nothing a solid night of sleep won't shake off. I want to get out of here. 没有想到，门能开吗？不能。 날이 What are you doing? What if there's like two bloaters back there? It'll be fine. 啊！你怎么知道？Spores <gasps> are clear. Oh. Quite the fight back there, huh? Not often we get a bloater around these parts. Yeah. Jesse and Dina are gonna lose their shit when they hear about <laughs> this. Let's deal with them too, anyway. They're dating, right? Uh, on and off. Why? I hear the way Jesse talks about you. No, Jesse and I are just friends. Oh. No, no, no, I've got a pretty keen eye for these sort of things. Not so keen with this one. Let's see. <laughs> Don't hold your breath. You think can squeeze through there. Oh! See what it is? Yeah. Okay. 餐厅。Oh. Ellie. 帅帅帅。Thanks. 那个时候 Ellie 的纹身还只描了边，还没有开始纹呢。李了。 I think it's them. Them? Who? A couple that ran away last year. Oh. I think you're right. Jackson is a wonderful place, but we got tired of hearing the stories of people suffering everywhere else. We wanted to save lives. We had good intentions. We didn't make it an hour before running into a horde. Now we're bitten. We've decided we're gonna end our lives instead of turning. Please tell our family and friends that we're sorry. With Adam and Sydney. I shot her. I can't take my own life. I'm a fucking coward. these bodies back to Jackson. After you took me out of the Firefly Hospital. Oh. You said there were dozens of people like me. Yeah. yeah that's what they told me. I've never met another immune person before. Have you? I could be hiding it. You do. Do you believe that? Is now really the time for this? We traveled across the entire country to bring me to the Fireflies. I had so many questions for them. Why did you pull me out of there while I was still unconscious? Because I let them run their tests. And when I saw that they were useless, I got us out of there. How do you know they were useless? Maybe if you, you just uh, would have given them more time, they could have figured uh, something out. There's nothing that could help these people or anybody else. I know you wish things were different. I wish things were different. But they ain't. And we need to get these kids back to their families. Is there something else you'd like to rehash? Come on. he's passed out. Hey, let me do that. Yeah, He's a good guy. Mm-hmm. Why didn't you tell him? It wasn't the right time. about this? Anything worthwhile? Uh, actually, yeah. Abby? Uh, no. Oh, this girl, Nora. Nora. unit was assigned to this hospital. They were collecting supplies or something. This hospital? Yeah. you're gonna go now? Yeah, we have a lead. Like, at least just wait for Jessie to rest up. She could be gone by then. Whew. Ellie. We know her location. Maybe Tommy does too. What? 有有些尴尬。Good. <sighs> 感觉到自己好像被排除在外了。 其实你们三个一起养这个孩子就行了嘛，多好，幸福快乐一家人。Right, if I follow Route Five, that should take me to the hospital. Follow Route Five. d i r e c t down Nora. Get her to tell me where Abby is. Ah. Easy. 是五号，往南，往南。Here we go。什么声音？ 不会，不会吧！吓死了！我还以为什么，吓我一跳！哎哎哎，我怎么下来了？ 什么好东西？哦哦，东西还是比较多的哈。哎，哦，看错了，我还以为是 Seven e l e v e n 呢。 <laughs> 啊啊啊啊啊！不行啊！ 自己鼓励自己一下。OK，Progress。咦，有音乐了。五号往南的公路。去之前，我再看一眼吧。 越往后，它其实会稍微难一点点，我感觉啊，这个也，个梯子，这么隐蔽的地方，应该要给我点好东西吧。 诶，这么长一根线，是为让我去哪儿的？嗯 good stuff in there。啊，果然是要去拿东西。请问我要怎么去呢？ 还在收绳子。 吼， <laughs> 然后要摆进去，对不对？ 确实是有不少好东西。嘿，还有卡片。There we go。这儿，五号公路。 房子。看看看看，目之所及没有东西。 地方是没有人来过吗？真的有好多东西啊！还有还有个工作台，我看到了，可以升级了。我看看升级个什么东西。 呀，太突然了！What the fuck, people！哎，他们不会回去的。哦，他以为我是 Wolf 的成员。哎，误会了，我也是去找他们报仇的。哦。could be good. 有机化学，这是什么技能点啊？哇哦，炸药分支，吼吼！好了，又可以直立行走。一封信。 嘿，梅丽莎，我把这留言留在这里。假如你最后决定加入我们，天一亮我们就会从安全屋出发。我已经尽力拖延了一会儿，但伊萨克现在一定在找我们了。最后一批逃兵的结局仍然历历在目。他们是逃兵，我们依旧计划南下，看看那谣言是否属实。是什么谣言？也许那都是胡说八道，但我宁愿相信充满希望的妄语，也不愿再相信伊萨克的狂想。好好记住，我们是谁。 Wolf WLF 固然接纳了我们，但他们终究跟我们不一样。我真希望当时就和你们一起离开体育场。但愿你终究离开。我觉得就是没什么可怕的，来一个杀一个呗。我近战王者怎么可能会死在他们的手下呢？嗯。 我肯定漏了点什么。我从哪儿来的？ see. 烧死！吼吼！ 称遗书是什么？舞姿，以下是逃兵名单哦。姓黄，亚洲人哦，五尺四寸亚洲人。安德烈多明格斯，男，五尺七寸，西班牙裔。然后还有高加索人，还有黑人。那基本上什么都有吗？ 目前已知他们盗走的补给中包含武器，小心一点。虽然活捉他们最好，但别让自己深陷危险。一旦有任何危险迹象，允许我允许你直接干掉他们。如果他们想离开，我们本可以想办法解决，但是逃走加偷窃两罪相加是无法容忍的。我们必须杀鸡儆猴。愿你活得长久，也愿你死得痛快。祝你好运，伊萨克。有有病吧？什么？愿你活得长久，愿你死得痛快啊？Interesting。 神经病吗？这是一个厨房。不知道在这里能不能找到你家的同款厨具呢？哇，好多药，好多药，好多药。 走了走了，我看看，抬头看看天，五号公路在哪里？应该是这边。 沿着路走还这么麻烦，对呀，shit，果然又是锁着的。以后这门我都不想不想做了，都不想去试试了。r i g h t 竟然没有僵尸，但这有个门呢。你不想进去看看吗？哎。 上面有字，注意不得将垃圾堆车推车放置在坡道上。这是提示我吗？因为我之前确实把垃圾推车往坡道上放了，这样它就会滚下来。坡道一滑， <laughs> 但是哪里有垃圾推车啊？哦，这儿有，还真有啊。所以，啊。

再来一次。哦，跑跑跑跑跑跑！哎，还真是。That's <laughs> pretty smart, Ellie. 没有伙伴就只能够自己鼓励自己了。好的，恭喜我自己又拥有了一个推车。唉，又是这个环节，这让我在街上走着看到垃圾车怎能忍住不去推它？唉，果然又是锁住了。刚刚还说我不想再试了。 又来试了。OK，虽然没有朋友，但是还是要象征性的把门都打开，这样僵尸们也可以自由的穿行。啊，Freedom！那么接下来应该要打架了吧？打人类。嗯。 哦，哇！哦 fuck，thought I'd be closer，还是很远。我好记笔笔记，哎，给我看呀。记着啥？雷克山西雅图医院应该就是这里，注意红色的大标志。看到了，看到了，好远哦。 没有一个问题。这里没有东西，还是准备好吧。 下来了，要怎么出去呢？我其实隐约听到了一点点声音，好大！啊！哈，有点害怕，我嗅到了危险的气息。 哇哇哇哇哇！有一个尸体。Fucking wolf，但是，嗯，他他是怎么死的？他僵尸咬死的。 逃跑啊！你一逃跑，我也害怕嘞。为什么这僵尸看到我要逃跑啊？嘿嘿嘿。 全身的一只在地上爬的，打死的。Great。哎呀，应该在这里了吧 good. 我听不到他。 渐渐不妙了起来。 前行者，前行者是没有办法被我聆听到的。 来吧。 能躲呀。 作弊。哇哦，过于恶心了这里。 forever. Eh, About Head down to the street. 去街上，这声音不是很妙。 是恶心。 恶心，恶心，真恶心，真的是恶心啊！shit！现在看到这墙上的裂缝就受不了。 完了，完了，完了，要进剧情了，是不是？ 是这样想的，这也上不去啊。 也不意外了啊！哦，恶心死了，下水道！这声音。 平衡感很好。怎么声音啊？老吓人了，到了。Get me the hell out of here！嗯嗯嗯。 别啊！你说等着我的是啥？剧情。a where the hell did I end up? 哦，没有了。这里是哪里呀？我的医院又去哪儿了？ 还是走在马路上舒服。 性的伤害，刺穿。 后，你已经是个死人了，你还敢吹口哨？ 结束。好。他穿的跟泥巴一样。竟敢用剑刺穿我！屎屎吧你！Jesus！八脸棒。

什么？他们这个八脸帮就这么几个人？还有个日记点。哎，我只是来看日记的。八脸帮，别管他们，专注你该做的事情。 别管他们，这不挡路呢吗？Need to get past that checkpoint gate. 嗯。好的，果然是锁上的。 房子里是僵尸还是人呢？什么声音啊？不是吧，又有那个潜行者吗？恶心的要死哎！ 杀那点人啊！后好长，居然有个梯子。 容灾中心，Federal 的医院。哦，哇，莫福水。 追走到他们大本营里了。 回来了。 梅西百货，怎么全是草啊？这里，这都长长草了。 百货这里东西是不是有点过于少了？ 说的是没错。 还有吗？我 <laughs> 我就一滴血了。去 hospital 必须要先把我自己治一治。 哎呦！我现在真是啥啥都缺。哦，这个子弹倒是不缺。不是吧？有一种不祥的预感。 真的没有血，哦，还好，没有东西，好难过。 可以上去是。吧？ 在那儿了，好快，快了，快了。 的玩游戏。Don't make a fucking sound. Hands up. Do You know a girl named Nora? Sure. Where is she? 哎呀，坏死了。Hospital. They're, they're clearing out the upper floors. She's somewhere in there. Oh. Fuck. 说你这打一半，要不我来打。哎，说这大姐，你要是玩一些不那么沉浸的游戏，对吧？不要玩那么入迷，你也不至于被我偷袭啊！我上岸的水花这么大。 来这边没有僵尸，而是人。Nora。Good. I got my girl waiting for me at the back. You shit me? They put you with Jordan? Hey, we get the job done. I bet you do. Oh, this is not fair. I'm telling you, man. Chris <laughs> It makes these shifts so much easier. <laughs> sure. I'll keep that in mind. Sounds like scars are getting closer. Hope that's our guys executing those freaks. Hey, did you hear why we're all getting called up to the fob? Hello. I heard that Isaac wants us to retake all of downtown. I heard we might take the fight to them. Oh. We got him.

escaped. Jesus! Smoke! Watch it! Six cars are getting closer. Stairs. upstairs. Hope that's our guys executing those freaks. Hey, did you hear why we're all getting called up to the fob? I heard that Isaac wants us to retake all of downtown. I heard we might take the fight to them. <laughs> no way. Not after what went down last time. Get away! Fan out. Check the whole courtyard. Track her down! 人民啊！ 两个，三个。 两个吧，三个。 是死人啦！这里有没有什么东西可以救我一命啊？ 还有，但不要紧。 我要去楼上。还是不行吧？哦，这个可以了。我要做个绷带。拿上我的霰弹枪，来就是死。 也不知道谁死。哦，太好了。 Nice try! Damn it. Ooh. All right. All right, just... You don't have to. to...为什么要留一段剧情？ 我肯定是杀人不眨眼虽然刚刚放了个雷，把自己差点炸死。 来一口，接着走，摇摇晃晃，走。嘿嘿，熟悉的电机。 不需要我做什么。 张遗言，这是考考卷哦。补给列表，必需品，酒精棉签，什么碘伏棉签，什么巴拉巴拉巴拉。如有可能，什么什么什么什么什么什么。Sam，啊，就是告诉我这个附近啊，还有些房间他们没有开过，然后里面有一些比较好的物资。 活下来就就想做燃烧瓶。 不在这个房间。 从这儿上来的，走错了。呵呵，这，挺开心的嘛。 在整理。Nora. The fuck was Abby here? I'm not stupid. You're gonna tell us where she went. When Isaac talks to us about this, I'm gonna say what I think happened. Knock yourself out. I've got work to do. Nora! I'm not going down for her, man. Don't scream. Put that shit down. You remember me? Yeah. Wow. You remember me. What do you want? Abby was here earlier. Where'd she go? I don't know. You shoot me. The sound will have every soldier come running. You'll still be dead. Tell me where she went and I'll think about letting you go. We could have killed you. Maybe you should have. Or maybe you should have stayed the fuck out of Jackson. Where's Abby? You still hear his screams? <sighs> what? I hear them every night. Yeah. Yeah, that little bitch got what he deserved. You fucking... Whoa! Trespasser! Somebody, please! Nora! Nora! You can't escape this! 死了。 我根本就不需要戴什么面罩吗？ 可别被僵尸给杀死了！这儿，快死了吧，朋友！ Abby，他要死了，为什么要告诉我呢？You're breathing spores. You're her. 嗯。You firefly. There are no fireflies anymore. dead anyway. Why would I tell you anything? <laughs> because I can make it quick. Or I can make it so much worse. Think about what he did. How many people are dead because of him? It's me. Voy a enjuagarla. Are you okay? Christ. Is that your blood? Unless aquarium. Hmm? 知道了。 我让 a 说话。哦。哦，他是最后，他是在折磨他。 上回有圣玛丽医院哦，我觉得在这里听一下就比较好。圣玛丽医院是最后结尾的时候艾丽要做手术的那个医院，所以接下来应该有关于最后的这个之前 Jo e 隐藏的那个小小的真相。好，在这里咔一下。